После долгого трудного дня Я привычно на звезды взгляну Занавешу тихонько окно И к тебе, мой малыш, загляну ночей любви Тебя бережно я оберну Спи, сынок Спи, малыш Засыпай Спи. Для тебя мой жалко ни жизни, ни сил. Я молюсь, чтобы ангел тебя от беды и болезни хранил. Я молюсь, чтобы сердце твое было добрым и чистым, как храм, чтобы жизнь ты не только сердцем еще понимала. Спи, сынок. Спи, малыш. Засыпай.